Quarentena, yeah. Quarentena. Hey, hey, vamos lá. Hoje eu acordei comi um dia normal. Tava tudo bem, não passei mal, porém quando me levantei, eu percebi. Hoje é igual a ontem e eu não dormi. Tava lá, mano, sentado de boa no sol, pensando na vida, querendo jogar LOL, mas aí eu percebi, mano, sem caô. Todo dia é indiferente, eu tô ficando louco. Eu saí na rua pra procurar algo pra fazer, tempo pra matar. Lá de longe vejo um mendigo sentado. E eu penso pra mim mesmo, mano, vou tomar cuidado. Então eu fui andando e do nada eu vi parecia com alguém, alguém que eu já vi. Mano, quando eu lembrei, eu me choquei, então fui correndo para casa e voltei. Tem um mendigo com uma guitarra Eu matei um mendigo com uma guitarra Mano, quando terminei, peguei o corpo e levei Lá na sala de estar e minha família chamei Quando eles chegaram, um teve um ataque cardíaco O outro entrou em choque e o outro saiu correndo Acontece que, mano, eu sou bom de luta. Tentaram encostar, mas eu falei, sai. Minha mãe viu aquilo e ficou muito puta. Acabei lembrando que aquele era meu pai. Eu matei Ha ha ha!